іноді. дуже смачно. Вже багато часу по тому ми куштували з тобою какао. Я пропоную ще покласти сюди маршмеллоу. ще не випали just